Osa kolme. Niin, tämä ei ole varsinaisesti kysymys, mutta on kommentti, niin kun puhuttiin tuossa todistaa tuosta kivetyksestä. Niin siitä käytetään yleisesti merirastamisen nimitystä itkumuuri. Ja, ja tuossa tämä terveyskeskus, mihin nyt oli tarkoitus aikoinaan suunnitella, niin tuota, no, alkoholistien tuota, asuntolaa. Sitä itkumuuria jatkaa vielä paljon paljon se on aika hyvän näköinen tapaus, kun tuossa on tosissaan on ää, nuorisotaloa, lastentarhaa, koulua, kaikenlaista tuota. En tiedä kenen idea sekin oli, että tuota, no niin, siihen ää, terveyskeskus lakkautettiin ja tehdään, se laitetaan siihen alkoholistien parantolaan. Se on kauhea paikka. Täällä on muutenkin ihan riittävästi näitä parannettavia. Siis kyllä alueen kannalta valitettava tämä perustuksen lakkauttaminen. Mä itse silloin, kun mä, mä oon asunut tuossa Harustiellä silloin opiskeluaikana, 97 vuodesta asti mä oon asunut Vuosaaressa. Ja mä oon ihan viihtynyt tämän, meillä oli tosi hyvä terveysasema, lapset oli pieniä ja muuta, aivan lähellä, pienet, niin kuin se tilat siinä. Ja miksi se sitten piti mennä lakkauttamaan? Nyt kaikki on tuo samassa sumpussa, Alpatossa. Niin, jos siinä on vielä alkoholista niistäkin jo. Mutta se, että siellä ei lääkäriin pääse ja muuta. Joo, tämä on hyvä, koska nyt mä voisin heittää tähän semmoisen jutun, että tiedättekö mitä minä tekisin? Minä yksityistäisin terveyskeskuksen. Minä, minä, minä en. Tiedätkö minkä takia mä yksityistäisin? Niin mä yksityisesti sen terveyskeskus ihan sen takia, että joka ikinen, joka on koettanut soittaa terveyskeskukseen ja koettanut soittaa terveyskeskukseen ja koettanut soittaa vielä kerran terveyskeskukseen, mm. on varmasti nähnyt sen, että eihän siellä toimi edes ajanvaraus. Se, että sitten kun lääkärille saa ajan, niin sitten se toimii. Mutta ihan oikeasti, mä voin, äh, tota, äh, jos mä menen työterveyslääkärille, niin, niin mä, mä, mä avaan iPadilla sovelluksen, sitten niin. mä klikkaan, että tässä on niinku ajat ja tässä mä varaan itselleni ajat. Milloin sä oot viimeksi käynyt terveysasemaa Mä kävin muistaakseni viime kesänä silloin, kun mulla ajos, ajos jalka. Niin. Ja olihan se ihan hirveä. Joo, sitten niin. mä oon vienyt poikaa sinne ja tota, niin. Se, siis nykyään se menee sillä tavalla, että niinku mun pitää katsoa webistä, että mikä on mun katuosoite. Niin. Sitten mun pitää katsoa, tota, että mihin, äh, niin. sen katuosoitteen perusteella, mihin kellonaikaan niin, soita? Niin, no, 10.12. Joo. Mä itse... Tähän nyt sen verran vielä mä sanoisin, että nimittäin kyllä se totta on tätä äh, meidän terveyskeskus, mikä yksi ainoa, niin kun lasketaan paljon täällä on ihmisiä, 38 000 ja pikkasen päälle, niin se on niin turvoksi ja niin että tuota, sinne ei yksinkertaisesti normaali äh, tota noin, niin, köyhä saa istua koko päivän. Mutta mä äh, miksei tätä saada uudestaan liikenteeseen. Et nyt kaikki punkettiin tuonne tota, noin, kolumbukseen. Niin. Mites tota, noin, niin, äh, edustaja, oletteko innokkaita ajamaan sitä asiaa, että saataisiin tämä uudestaan tämä merirastelun terveyskeskus toimintaan? Nyt se nimittäin pyörii nähdäkseni niin, niin. joo joo puolitoiminnalla. No pääasia on, että niitä paikkoja, jos tonne Vuosaareen saataisiin, jos sen oikeasti pääsisi siellä lääkäriin. Mulla on siitäläistä tilanne, että mä oon apurahatutkija Helsingin yliopistolla, mulla on työhuone siellä, mulla ei vuosikausi ollut mitään työterveyshuoltoa, mä en oikeasti ole kuulemma edes töissä, vaikka mä oon pari kirjaa kirjoittanut ja nimikin on tutkija tohtori, mutta mulla ei ole työterveyshuoltoa, sitäkin mä asioinut monta vuotta niin kuin tuolla, mä tiedän mitä sinne kuuluu, kuinka vaikea sinne on, on päästä. Mä en usko silti, että yksityistämistie johtaisi mihinkään, se missä sitä on tehty, rahat menee jollekin adekonimisille firmoille, ne kuljettaa ne veroparatiiseihin ja, ja kaappaa niin kokonaisia kuntia tavallaan sitten siihen yksityistämishommaan. Ja alkaa ylihinnoittelemaan niitä palveluita. Myös Helsingin ei siihen vipuun kannattaisi mennä. Mä jatkan tuota vastaan, niin annetaan seuraavalle puheenvuoron, niin tota, tiedätkö mikä ero on Helsingin kaupunginsairaalla ja Arekolla niin tuossa tota, tuossa vanhankotitoiminnassa? No en todella tiedä. No siinä on semmoinen ero, että tuota Arekossa lähihoitaja ja toimitusjohtaja välillä on kaksi organisaatioporrasta. Niin. Arvaapas kuinka monta niitä on Helsingin kaupunginsairaalassa. Ne on muuten samankokoista organisaatiot mm. Arvaa no mä, en, mä en sitä määrää tiedä, mutta mä sanon, että kunhan sitäkin organisaatiota kehittämään, että sitä pitää mennä yksityistämään. Sitten vasta ollaan kerran yksityistetty, aina yksityistetty. Niin. Ei, ei, ei, se... Siis. ei semmoista, me, terveysjärjestelmä on meillä ollut vuosikymmenen ajan kansallinen ylpeyden aihe. Se ei ole semmoinen, mitä Hei, pitää... stop, pakko tarttua tuohon. Kenen, kuka teistä on ylpeä siitä, miten hyvin terveyskeskusjärjestelmä Suomessa toimii tänä päivänä? ei varmaan ylpeä järjestelmästä, mutta sitä huolimatta se, miten sitä on. Mä just kirjoitin eilen blogin aiheesta. Kaksi vuonna tuli kansanterveyslaki. mä olin kunnan kunnanlääkäri. Lääkäriin pääsi, vaan hammaslääkärikin se oli rahaa. Ja se, että se asia ei nyt tällä hetkellä toimi täällä näin, niin siellä sitä, että se pitäisi kokonaan niin kuin yksityistää. Miksi ei, ei, se, ei, se, se ei ole hyvä. monessa paikassa Suomessa, Kyllä. vaan Helsingistä Tulosaaresta etupäässä pääkaupungissa toimii. Otetaan yleisön mukaan. Kyllä terveyskeskusjärjestelmä toimii kyllä muualla Suomessa katsin käydä usein. Olette tyytyväisiä siihen, miten se toimii? Suurelta osalta Suomessa terveyskeskusjärjestelmä Ainoa on tämä lääkäripula, mikä taas johtuu lääkäriliitosta, kun ei anna näitä aloituspaikkoja tarpeeksi. Se nyt on olemassa ja se, se on siinä, että kun terveyskeskuksessa maksetaan huonoa litsaa, niin saa muualta parempaa. Niin sen takia sieltä puuttuu lääkäreitä, mutta kyllä se muuten on. Tota, tiedättekö, mä kommentoin tuohon seikkaan seuraava, seuraava kommentti, niin ää, mä tunnen henkilökohtaisesti Hakunilla vastuulääkäri. Ja hän, tota, oli siellä, hän totesi, että hän ei ikinä enää mene sinne hän on mieluummin keikkalääkärinä ja saa muuten samaa palkkaa. Ja tämä johtuu siitä, että julkisella sektorilla henkilöt, jotka tekevät siihen töitä, niin he ei pysty millään tavalla vaikuttamaan siihen, että miten he töitä tekevät. Et siellä muun muassa työvuorot on niin kuin sillä tavalla, että jos mä nyt joustan sulle, niin sitten pitää joustaa tolle. Ja mietin, että jos sulla on pieni lapsi tai harrastuksia, niin, to, tota, niin äideillä, jotka yleensä niin kuin, sairaanhoitajia, tai jopa nykyään yhä enenevässä määrin lääkäriin, niin kyllä ihan oikeasti pitäisi pystyä työpaikalla sopimaan tästä joustosta. Yksityisellä tämä toimii, julkisella ei. Ja tiedättekö mikä on muuten yksityisen ää, tota, terveydenhuollon paras kilpailuetu? Se on kunnallinen työmarkkinasopimus. Missä kun Miksi kunnioittaisi hoitajat mm. käppäilemään? Niin. Sen takia, että ne eivät halunneet lähteä toimimaan uudella tavalla. Lääkäriin pääsee. Ja lääkäri, potilaat on tyytyväisiä siitä. No, Otetaan no, seuraava kysymys. Joo, no, mutta ihan kommenttina tuohon, että miksei toimi tuota, on niitä hoitajia, jotka tekee myös yksityisellä puolella töitä ja julkisella puolella virka. Tuota, sehän toimii se yksityinen puoli sen takia, kun siellä maksetaan vain siltä ajalta, kun oikeasti niin tarvitsee työntekijää, kaiken pöräisyyden yksi Ja sitten tästä Attento ja minä muut lääkärifirmat, niin kuinka monta kertaa on päivystyksessä sellainen tilanne, että siellä ei ole esimerkiksi yhtään lääkäriä, virkalääkäriä, joka pystyy esimerkiksi pakkohoitopäätöksen kirjoittamaan. Eli tässä tulisi lainsäädäntö muutettavaksi onko ostettu ostettu. Eli tässä meillä on eduskuntaan. Eli kyllä parempi on, että koska terveyskeskuslääkärillä on valtuuksia esimerkiksi monessa reseptiä muissa asioista, mitä ei yksityisellä lääkärillä ole. Vaikka se olisi tekemässä päivystystä, esimerkiksi Marjan päivystystä. Tämä toinen kysymys. ja sitten tuohon, että <clears throat> se joustot ei ole mikään se ratkaisu siihen, että meillä on julkisia palveluja, joita me tuotetaan sillä erittäin kustannustehokkaasti, että meillä on siellä ihmisiä töissä, ei ehkä riittävästi, Johtuneeko siitä, että velvolle sitten pannaan menemään näihin firmoihin, jotka viestää muualle, mutta se ei ole ratkaisu, että, se, että joustot mukaan viesi terveyskeskuksista lääkäri. Meillä on siis kustannustehokkaita työntekijöitä, sairaanhoitajat, opettajat, lastentarhanopettajat, kaikki julkiset palvelut. Ja se, että joust, joustot siellä, jousto täällä, niin ei se sitä palvelua kehitä, että sä niin kuin, että totta kai siellä tehdään työvuorot ja siellä, siellä on työvuorot ja siellä siitä maksetaan pieni palkka, niin se on erittäin myös niin joustolla mä viittasin siihen, että, niin kuin, että työnantaja joustaa työntekijän suuntaan. Niin, eli, eli toisin sanoen, kun työntekijällä on sellainen tilanne, että hän tarvitsee, tota, hän ei nyt tänään lauantaina pysty tulemaan, kun on häät tai joku muu niin, vastaava. Niin, se on, ihan eri systeemi, että silloin sä myyt omaa työaikaa silloin, kun sinä haluat. Niin, mutta se, että, se, että, mä, mä ymmärrän sen, että niin kun sovitaan työnantajan kanssa, mm-hmm. että, että työtä tehdään 37,5 tuntia viikossa kyllä minä näen, että niin työntekijän täytyy pystyä vaikuttamaan siihen, että, että, että milloin sitä asiaa tehdään. Et siinä on tietysti vähintään neuvotteluteitse. Ja mä en hyväksy sitä, että työnantaja ei tule millikään vastaan siihen. Niin se tiedät, että ei ole millikään vastaan. Jos kolmessa vuorossa teholla on, niin siellä voisi sitä. Joo, ja Ossi kuulostaa myös se juttu, että tuota, niin, mullakin on sellainen esimies, joka kyllä tuota joskus, mutta kun ei ole sijaisuus. No niin, just nimenomaan. Ja työntekijät keskenään joutuu tässä muuta, kun ei saa sijaisia ottaa sitten tehdään pitkää päivää ja ollaan kohta sairaskulla itse. Tässä on kysymys. Jolla vastuullisuus on, julkisella sektorilla tämä perustuu siihen virkajärjestelmään ja yksityinen sektori tosiaan sähätä otetaan työntekijä silloin, kun sitä, sitä tarvitaan. Ja se on pikkusen eri systeemi ja kukaan ei varmaan kiistä sitä, etteikö julkisessa terveydenhuollossa olisi niin kuin kehittämisen paikkaa näiden toimintatapojen suhteen. Sitä on peräänkuulutettu pitkään. Mutta nyt kun höyhötetään koko ajan tähän yksityiseen, viedään nekin resurssit pois, mitkä olisi sitten kehittämässä julkista terveydenhuoltoa. Et mun mielestäni se on kyllä niin kuin kaikista hölmöin juttu, mikä on, että viedään ne kaikki viimeisetkin resurssit sieltä julkista terveydenhuollosta pois, jolloin se jää vaan niille, joilla ei ole varaa mihinkään muuhun. ja sitten Kelan kautta kierrätetään näille rikkaille rahaa vaan, että ne vie sen lopunkin rahan meiltä muilta. Joo, ja Helsingissä esimerkiksi, mä oon tullut 90 Helsingin kaupungin palvelukseen, sosiaali- ja terveyspuolella on organisaatiomuutoksia ollut seitsemän kertaa. Kuinka paljon semmoinen vie rahaa? Mä olisin taatusti kaikille kollegoille suonut vähän sen rahaa palkalle siinä eikä niillä korkeimmille sille organisaatiolle, jota pitää keventää, mutta ei sitten työntekijöiden kustannuksia. Tota, no tämä oli varmaan, saanko vastata, niin varmaan aika, aika lailla mulle. Niin, siis kerro sitten että niin kategorista yksityistämistä kannustamassa siinä koko terveysjärjestelmä yksityiselle puolelle. Meidän, meidän, meidän, pitäisi, meidän pitäisi tehdä semmoinen tempu, mitä Espoo tekee. Että me pistetään äh, meidän pitäisi tehdä semmoinen temppu, että me noudattaa Espoon esimerkki. vaihteeksi Helsinki noudattaa Espoon, Espoon että me itse asiassa pistettäisiin täällä pyörimään kaksi kappaletta terveyskeskuksia yksityisen palvelun tuottajan toimittamana ja vertaillaan niitä neljän vuoden ajan siihen, että samanlaisiin terveyskeskuksiin, tuottaa julkinen valta ja sitten katsotaan, että neljän vuoden, neljän vuoden päästä että miten näiden kahden vertailu tuota, terveyskeskuksen suhteen niin kuin tapahtui, että missä oli muun muassa asiakastyytyväisyys korkeampi, missä niin, tota, oli palvelutuotanto kustannustehokkaampaa. Ja äh, tota, jos me äh, yli, yli, no yleisesti ottaen, niin mä kannatan sellaista menettelyä, että jos on olemassa sellaista yksityistä palveluntuotantoa, jossa oikeasti markkinat toimivat, Tämä oikeasti markkinat toimivat tarkoittaa sitä, että on useita palvelun palvelu, tota, tuottajia ja ää, oikeasti niin, tota, ei tule sellaista monopoliasemaa. Niin siinä vaiheessa lähtökohtaisesti minä olen sitä mieltä, että tällainen palvelu pitää ostaa, ostaa yksityistä palveluntuottajia. Ja tämä terveyskeskusjärjestelmä on isossa ongelmissa ennen kaikkea sen takia, että meillä lääkärit siirtyvät mielellään erikoissairaaloihin. Ja tämä on se suuri rakenteellinen ongelma meillä laman jälkeen on, tota, äh, mä en muista ihan tarkkaan niin kuin, kuinka paljon se erikoissairaanhoidon niin lääkärien määrä on kasvanut. Mutta se on, äh, onko se jopa moninkertaista? Ongelma on se, että perusterveydenhuolto on sellainen paikka, että sinne ei ole lääkärimäärä kasvanut juuri ollenkaan. Eli, ja tämä erikoissairaanhoito on sellainen paikka, että se imee kaiken mahdollisen rahan, resurssin ja, ja, ja, ja lääkärit. Et meidän pitäisi saada jollain tavalla tätä meidän perusterveydenhuoltoa, joka on pitkällä juoksulla kustannustehokkaampaa kuin se erikoissairaanhoito, niin, siitä mä niin se pitäisi saada niin kuin houkuttelevammaksi. Ja mä esittäisin tässä semmoisen ajatuksen, että me voitaisiin ottaa itse isosta Britanniasta oppia. Mä oon itse asunut, asunut tota Englannissa ja ää, äh, tota, Japanissa niin, ää, äh, vuosia ja Isossa Britanniassa on sellainen ää, äh, paljon houkuttu järjestelmä kuin NHS. Ja tämä NHS, niin mä olin tavattoman yllättynyt siitä, että se itse asiassa toimii kohtuullisen hyvin. Se Britannian NHS, niin se on yksi asia, mitä mä haluaisin saada Suomeen sieltä. Ja se on se, että mä haluaisin saada terveyskeskuksiin lääkärit. Eli sillä tavalla oma lääkärit kullekin kansalaisille, että meillä on yksi lääkäri, joka valvoo sitä, että millä tavalla tämä sun, ter- sun terveys etenee. Ja sitten se pystyy, sit sillä on yleiskuva asiasta. Ja, joo, yleisökysymyksenä. Tota, olisiko tähän ö, ratkaisu tähän lääkäriongelmaan, mitä nyt on tehty, niin tällä, ö, että, että, mitä tehtiin nyt, rakennetaan tällainen myllypuraan tällä isompi yksikkö, että mentäisiin yhä, mm. että olisi vain muutamia yksiköitä sen, sen sijaan, että joka kaupungin olisi, olisi oma. oma. Et esimerkkinä on, tota, mä itse Viikistä ja ja, ja meillä on tota, tuon Pihlaanään kanssa, niin alun perin oli tarkoitus, että Viikissä olisi oma, mutta, mutta se on nyt yhdistetty Pihlaanään kanssa. Ja mun mielestä se on toiminut ihan hyvin, vähän isompi, mutta rakennettaisiin vielä isompia yksiköitä, esimerkiksi Myllypuron tyylisiä, että, että täällä ei ole välttämättä ollenkaan tätä niin. terveysasema. My, Myllypurosta on kuulunut viime aikoina hyvää, kyllä se täytyy sanoa. Vuosaaressa asuu 37 000 ihmistä melkein. Kyllähän tämän kokoisella kaupungilla, mikä voisi olla itsenäinen niin kaupunki, suuri kaupungin niin pitää olla oma terveyskeskus. Et sinänsä se on mun mielestä perusteltu, että Vuosaaressa se on, mutta yksi julkiselle puolelle voisi olla enemmän terveyskeskus siinä tämmöisiä niin kuin erikoislääkäripalveluita myöskin tarjolla, että aina pitäisi lähettää sitten sairaalaan tutkittavaksi jotain. jotain että se olisi yksi keino, mutta tuolle yksityistämiseen tielle en lähtisi. Jos haluaa niin huono esimerkki, niin sitten voi mennä Ruotsiin katsomaan, vaikka lukee tämän Helsingin Sanomista, miten siellä niin kuin, nämä veroparatiisisysteemit nyt Ruotsissa menee taloudellisesti hyvin, mutta aina ei välttämättä mene, ja sitten he on romuttanut koko tämän julkisen järjestelmän se on aika paha alkaa rakentamaan uudestaan, jos se on kerran tehty niin kuin matalaksi. Tota, nyt sä nostit esiin hyvän kysymyksen ja se on nimittäin se, että tämä veroparatiisi. Niin. Siinä on nimittäin semmoinen asia, että tänään Jutta Urpilainen esitti sellaista ajatusta, että ää, tota, palveluita ostettaisiin ainoastaan sellaisilta yrityksiltä, jotka eivät, niin kuin, jolla ei ole tätä niin, veroparatiisikytkintä. No, ongelma on se, että Ihalainen, mikä puolueen edustaja se oli? Demareiden, niin. se sitten välittömästi totesi, että niin kun, ei tämä onnistu, kun tämä on laki, tämä on lakia vastaan. Pitää paikkaansa. Lakia voidaan muuttaa. Lakia voidaan muuttaa. Lakia Hyvä. Koska, te, koska tässä, tässä te saatte musta kaverin. Nimittäin hankintalaki ylipäätään julkisella sektorilla on ihan pienessä. Se hankintalain ansiosta, sen takia meillä on muun muassa meidän tietojärjestelmät sellaisia, että niistä, niiden hankinnassa hinta ratkaisee, ei laatu. Mm. Ja tämä on koko niin kuin, kansakuntaa niin kuin, haittaava ja vaikeuttava ongelma. Se hankintalaki pitäisi pistää totaalisesti uusiksi sillä tavalla, että sillä voitaisiin ottaa laadullisia kriteereitä mukaan. Voisiko me ottaa tässä vaiheessa ottaa... Voi painottaa, kyllä niissä valinnoissa voi painottaa. Otettaisiko me ihan tässä vaiheessa nyt ihan uusia yleisöksiä vähän eri aiheesta? Voisi pistää kamera